hello and welcome friends Gujarat के बड़ोदरा से एक रिक्वेस्ट uh, आई है हमारे पास तो आ, uh, ये किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर वैलिडेशन लगाना है और किस तरह का वैलिडेशन लगाना है तो ये देखिए यहाँ पर जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर ये डेटा बेस प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो ये एक्चुअली फील्ड प्रॉपर्टी में ही जाके वैलिडेशन तो लगाया जाता है लेकिन इनका कहना ये है कि यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स की बात होगी जैसे क्रिकेट हो गया वॉलीबॉल हो गया फुटबॉल हो गया ठीक है और कबड्डी हो गया ठीक है और इसके अलावा खो खो हो गया तो जो भी खेल हैं उनमें से केवल दो या तीन ही स्पोर्ट्स इन्हें चाहिए वैलिडेशन के अकॉर्डिंग तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्रिकेट सी R I C K E T cricket end end करके एंड करके ही लिखना पड़ेगा दूसरा तो कोई वे है नहीं ठीक है तो एंड करके यहाँ पे लिखेंगे फिर फिर यहाँ पे लिख दिया F double O T football तो ये लिख दिया तो अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि क्रिकेट एंड फुटबॉल लिख देने से ये दोनों ही वैलिडेशन एक्सेप्ट कर जाएगा तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट और फुटबॉल लिख दिया इसके अलावा कोई दूसरा ना एंटर हो तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो नेम ऑफ प्लेयर्स में तो आपको स्वतंत्रता है कोई कोई भी लिख दीजिए आप जैसे यहाँ पर लिख दिया राजेश तो एक नाम राजेश लिख दिया और फिर यहाँ पर आप क्रिकेट लिखता हूँ सी आर आई सी के ई टी तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपको ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा ठीक है ये देखिए ये वैलिडेशन रूल के चलते ये आप आगे बढ़ ही नहीं सकते यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी सिर्फ आप एक वैलिडेशन लगा सकते हैं यहाँ से देखिए ध्यान से देख लीजिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको क्लोज करते वक्त ही ये आएगा यहाँ से ये ये होगा यहाँ से जाके इसको डिजाइन व्यू पे लेना है और देखिए यहाँ पर जो आएगा ना ये यही तो था तो यहाँ पे एक ही वैलिडेशन दिया जा सकता है सारे वैलिडेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे मैं आपको फिर ये थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े तो ये लीजिए देखिए क्रिकेट एंड फुटबॉल नहीं लिख सकते आप आप केवल क्रिकेट लिख सकते हैं यानी एक ही का वैलिडेशन दे सकते हैं आप तो ये हो गया अब देखिए यहाँ पर जब जाएंगे तो अब एक वैलिडेशन एक्सेप्ट कर जाएगा तो खाली आपको क्रिकेट लिखने की अनुमति देगा जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे लिख दिया मोहन और यहाँ पे स्पोर्ट का नाम लिख दिया क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट तो ये क्रिकेट एक्सेप्ट कर जाएगा लेकिन क्रिकेट के सिवाय कोई दूसरा नहीं एक्सेप्ट करेगा ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया सोहन प्लेयर का नाम और यहाँ पे क्रिकेट के सिवाय अगर हम फुटबॉल लिखते हैं तो यहाँ ये इसका पोज करेगा कि फुटबॉल आप नहीं लिख सकते ठीक है तो ये एक ही वैलिडेशन दे सकते हैं आप यहाँ से ठीक है दो वैलिडेशन तीन वैलिडेशन अगर आपको देना है 2007 के अंदर तो कहां से दे सकते हैं ये भी एक सवाल है तो इसके लिए हमें बनानी होगी एक क्वेरी क्या बनानी होगी क्वेरी कैसे बनाएंगे वो क्वेरी तो देखिए क्वेरी बनाने के लिए अब आपको पहले तो यहां से इसको मैं हटा देता हूं ये ये जो क्रिकेट हमने वैलिडेशन दिया यहां पे देने का अभी कोई मतलब नहीं क्योंकि दो या तीन वैलिडेशन हमें देने हैं तो यहां पर नहीं दिया जा सकता अभी ठीक है तो क्या करेंगे क्रिएट पे जाएंगे एक क्वेरी बनाएंगे क्वेरी डिजाइन पे आए क्वेरी डिजाइन पे जाने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर और भी नाम हमने फिल कर दिए जैसे क्रिकेट के अलावा फुटबॉल है वॉलीबॉल है खो खो कैरम है और नाम भी फिल कर लिए हैं बाकी ये तो ऑटो नंबर आता आता रहता है अब यहाँ से वापस चलते हैं क्रिएट पर और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो ये क्वेरी डिजाइन आ गया अब ये देखिए ये क्वेरी डिजाइन है आपकी और यहाँ पे स्पोर्ट दे प्रेफर ये दोनों ले लिया ठीक है और यहाँ पे क्या किया क्रिकेट लिखा सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट ठीक है और फिर यहाँ पे क्या किया और लगाया और यहाँ पे कर दिया फुटबॉल फुटबॉल ठीक है तो ये दोनों हो गया अब इसको अगर हम चलाते हैं तो आप देखेंगे कि क्रिकेट और फुटबॉल वाले ही आ, केवल आए हुए हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल क्रिकेट एंड फुटबॉल वाला ही आ, जो भी है आपका वो आया हुआ है ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये रानी और विष्णु ये ये खो खो के हैं और ये कैरम के हैं तो ये यहाँ पर नहीं शो हो रहा है ठीक है ना क्रिकेट और फुटबॉल ही केवल इसमें शो हो रहा है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से होगा ठीक है अब मान लीजिए तीन अगर इसमें स्पोर्ट्स की बात करी जाए तीन स्पोर्ट्स की तो कैसे इसमें करेंगे तो फिर यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल यहाँ पे फिर यहाँ पे कर दीजिए और वॉलीबॉल तो यहाँ पे लिखिए V O double L Y B A double L ठीक है क्रिकेट फुटबॉल और वॉलीबॉल हो गया और यहाँ से इसको रन करवाइए तो जैसे रन करवाएंगे ना तो जिनका वॉलीबॉल होगा उनका आ जाएगा जिनका क्रिकेट होगा उनका आ जाएगा लेकिन बाकी लोगों का इसमें नहीं शो होगा नाम यहाँ पे नाम शो हो रहा है देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक है यहाँ पर भी ये ब्लैंक है यानी दो लोग ऐसे हैं हमारे टेबल में जो लोग क्रिकेट फुटबॉल या वॉलीबॉल को छोड़ करके कोई और चीज के प्लेयर हैं तो देखिए यहाँ पे देखते हैं एक बार तो यहाँ देखिए मोहन जो है क्रिकेट के हैं सोहन फुटबॉल के हैं राजू वॉलीबॉल के हैं लेकिन यहाँ पे विष्णु कैरम के हैं तो कैरम यहाँ पे नहीं आया हुआ है और खोखो की रानी है तो रा, रानी का भी नाम यहाँ पे नहीं दिया गया देखिए यहाँ पे ना तो खोखो दिया गया ना तो रानी का नाम दिया गया बाकी सारे लोगों का यहाँ पे नाम आपको मिल जाता है ये बड़ा आसान है आसानी से आप कर लेंगे अगर आपको क्वेरी बनाने को दी जाती है तो आसानी से करके दिखा दीजिएगा ओके थैंक यू